Tout achète, L'amour, l'art, la planète Terre, vous, moi, surtout moi. L'homme est un produit comme les autres, avec une date limite de vente. Vous croyez que j'en veux le monde Perdu. que vous y. Tout est provisoire. L'amour, l'art, moi, Écoutez-moi, car aujourd'hui je n'ai plus rien du tout J'ai plus de famille, ni d'abri, j'ai tout perdu dans mon parcours Un père cool, une mère calme, et une petite soeur que j'ai tant Une sale histoire qui me fait mal et j'ai même plus de pays en même temps Tu es moi, je crève quand, je trouve plus de force à compter. J'ai besoin d'aide, écoutez-moi, je compterai sur vous si on m'expulse. On ne peut pas changer le temps, ni la direction des temps. On ne peut ni changer le plan qui va presser sur la détente. Tout le monde qui va presser sur la détente. Tout le monde qui va presser sur la détente. Ah, on ne peut pas changer le temps, ni la direction des temps. On ne peut ni changer le plan qui va presser sur la détente. Tout le monde qui va presser sur la détente. si vous le pouvez, disons que mon cœur s'est déchiré quand je me suis approché des barbelés car on ne peut pas changer le temps ni la direction des vent. On ne peut ni changer le plan qui va presser sur la détente Tout le monde qui va presser sur la détente, Encore une fois, tout le monde qui va presser sur la détente On ne peut pas changer le temps ni la direction des vent. On ne peut ni changer le plan qui va presser sur la détente, Tout le monde qui va presser sur la détente on ne peut pas changer de temps. Merci encore une fois, encore une fois, encore une fois.